Gazeti la Afrika Kusini The Sunday Times linaripoti kwamba viongozi wa Afrika Kusini wanajaribu kuishawishi Kremlin kuacha wazo la Rais Vladimir Putin kutembelea mkutano wa kilele cha BRICS utakaofanyika Afrika Kusini katika msimu wa joto. Sababu ni hati ya kukamatwa kwa rais wa Urusi iliyotolewa na Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu mjini The Hague kwa tuhuma za uhalifu wa kivita uliofanywa nchini Ukraine. Utekelezaji wa maamuzi ya ICC ni wa lazima kwa nchi ambazo zimetia saini mkataba wa Roma ikiwa ni pamoja na Afrika Kusini. Maafisa wakuu ambao hawakutajwa majina waliiambia chapisho hilo kwamba Pretoria iko kwenye mazungumzo na Moscow na kumshauri Putin kuhudhuria mkutano huo kwa njia ya video, vinginevyo mamlaka za Afrika Kusini zitalazimika kumweka rais wa Urusi chini ya ulinzi kwa msingi wa uamuzi wa ICC. Msemaji wa serikali ya Afrika Kusini aliniambia gazeti hilo kuwa hawana chaguo la kutomkamata Putin iwapo atakuja, watalazimika kumkamata. Mimi ni Watts nikikuletea social updates kwa siku ya leo. Usiache kusubscribe chaneli yetu, lakini pia kucomment na kulike.